Neste mês de 2020 faz exatamente 5 anos que este canal existe. Eu vou marcar este mês de aniversário com vídeos antigas, começando com esse jogo, que é o primeiro jogo que eu filmei. O primeiro sim. Estamos em agosto de 2013, sim, 7 anos atrás, bem antes do canal existir. Eu deixava meus vídeos de paintball no canal pessoal antes de criar um canal dedicado ao paintball. Por isso, vocês provavelmente não conheceram esse vídeo. Esse campo é o Ataque Armerino, uma fábrica abandonada animal que infelizmente foi destruída. Eu uso meu primeiro marcador, um A5, nada de McFair na época, e uma GoPro Hero 4. Comecei a investir de verdade no Paint Show nesse mundo. Eu sempre achei esse vídeo muito interessante, pois, mesmo começando a jogar, já dá para reconhecer meu estilo de jogo atual. Eu jogo sozinho, sempre em movimento e cobrando meus dois flanks e logo depois do começo de uma trocação, eu tenho o reflexo de tentar flanquear rápido, vocês vão ver. Esse campo era tão animal. Gente, era um corredor fora, um CQB, um corredor fora, um CQB, um grande corredor fora, um corredor meio aberto Esse campo era muito bom. realmente eu não sei o que eu estou fazendo. Eu já limpei essa sala e eu estou dando as costas pro, pros inimigos. Isso mesmo. Acabei de ver dois inimigos avançando na direção da nossa base. Eles estão dando as costas para mim. E aí que esse reflexo de flanque grande que eu tenho, dessa vez, vai estar errado. Por que que eu vou flanquear pra, pra chegar do lado, do lado deles, enquanto eu tava nas costas deles? E foi. Éramos últimos. Eles ganharam que sobrou a menina. Eu matei esse cara que me matou. E sobrou a menina que tá com ele. Quem conheceu esse campo deve sentir a da saudade agora. Nossa, que campo animal. Enfim, era uma época. Eu tava começando a jogar de verdade. E eu acho que vou botar mais uns vídeos antigos enquanto estamos em quarentena, que não tem jogo, então não tem vídeo. Me falam o que acham, se é uma boa, se vocês querem ver. Falou! Ah, filha da puta!